彼らは自らの運命を自分たちで決めたそう死ぬことを恐れずに死に直面する恐怖を知らずに これは終わりの始まりなどではない我らが生み出した最初の希望だよ遅くなったやはり現在の兵力では 厳しい状況と言わざるを得ないのでは戦力の不足はルシで補えばいいルシが議会の要求などで動くと思っているのかね候補生の戦闘介入現状を打破するに最もふさわしいかそうですね院長様のご判断を仰ぎましょうアギと候補生たる彼らは朱雀のための戦いを厭わないでしょうマキナ レム行こうマキナ広告はルブレムクリスタルを踏みにじったお前は俺たちをクリスタルの犬というがどちらにせよ今捕まるのは得策じゃないな敵地で待機んなアホらしい命令聞いたこともないよ報告に裏がないって 議会は本気で考えているのかなんで白虎にうちの諜報部の人たちがいるんだろう自慢じゃねえがオリエンス4大国全部言えるぜこれバカは空気感染しないはずですから私はナインを避けたりしません前向きになれば前向きな未来が描けるんだよ私たちはクリスタルに忠誠を誓いましたマザーは選べと言った私たちは何を選べばいいんだ 私が諸君の指揮隊長となる倉雨だてめえこらしばらくこの新型のテストに付き合ってもらおう行くぞ赤き魔人どもここまでだなモグと呼ぶクポよろしくお願いするクポれ候補生の弟がいるんだけどこいつがまたチョコボ好きでさあなた方の歩む道に 光があらんこと2級以下の兵を下げろ赤時の守護竜を出すこれはクリスタルの意志ということです全てにおいて意味がある全てにおいて意味が明ける 僕たちが泣いたところで何も始まらない忘れなきゃいいのさ彼らがここでこの時代に生きていたってことお前たちも選ぶ自らの道を自らの意志でそして生き抜き死んでみせろ過去は切り捨てて先に進むしかないんだそのために僕たちは忘れるんだ死者の記憶をうるさいそうやって お前らは兄さんを切り捨てたんだまるで子供のダダですね悲劇のヒーローがやりたいならミリテスに残って一人で存分に演じてくださいあんたに何がわかる